Na rede estamos discutindo muito sobre as questões das desigualdades, que sabemos que a desigualdade está eh, parte do capitalismo, pero o sul tem diferenças, né? Tem diferenças como como sabemos, como habla Boaventura de Souza Santos, que vai, vai estar aí conosco, como falava Aníbal Quijano sobre a colonialidade. Hablábamos de la red del conocimiento, de conocimiento sobre el derecho a la educación desde el sur global. Pensarse desde las lógicas del sur-sur, sur, pensar eh, en, en, los comportamientos de la educación, pensar qué nos dejó la pandemia en la lógica educativa. Digo, tuvimos varios reportes en los últimos programas analizando qué pasó después de la pandemia con respecto a la educación hubo un punto de partida para poder construir desde ahí, hubo una involución en las lógicas educativas, en desmerecer la importancia de cómo la educación aporta a la construcción de ciudadanía, democracia y un sinfín de cuestiones de eh, eh, integral, inclusiva. Bueno, eh, la red de conocimiento se basa, esta red de conocimiento, en las relaciones de cooperación, y lo decíamos al principio del programa de intercambio, que mantiene Claxo hace años con el Consejo Árabe de Ciencias Sociales y el Consejo para el Desarrollo de Investigaciones Ciencias Sociales en África. Eh, se propone estudiar, producir conocimiento, incidir, difundir en torno al derecho de la educación desde la perspectiva del sur eh, global desde Claxo participan los grupos de trabajo Educación, Interculturalidad y Políticas Educativas y Derecho a la Educación. El trabajo de la red se va a desarrollar hasta julio del año 2023 y la red tiene entre sus propósitos eh, integrar a intelectuales, investigadores, investigadoras, activistas, docentes, estudiantes, integrantes de comunidades y de diversos espacios sociales involucrados de una manera amplia con el derecho a la educación y generar un espacio, un espacio capaz de incidir en las disputas por la producción de sentido en la educación y en la construcción de comprensiones de las actuales dinámicas de producción y reproducción de desigualdades sociales y educativas de las que tanto lamentablemente venimos hablando para aportar a políticas públicas y experiencias sociales que puedan contrarrestar esta lógica de las desigualdades. Sibele Rodríguez desde Brasil, licenciada en Ciencias Sociales e investigadora de la Fundación Joaquín Nabuco, Fundaj, integrante del grupo de trabajo Claxo, Políticas Educativas y Derecho a la Educación. Sibele, muchísimas gracias por estar aquí en el InfoClaxo, este, gracias por estar aquí y por ayudarnos a conocer esta red. ¿Cómo estás tú? Hola, Gustavo, Es un placer estar aquí. Quería primero que todo me disculpar por el portuñol. Voy a intentar hablar un poco despacio para que me comprenda mejor no te preocupes, Tibele. Si, tú nos pides disculpas por el portuñol, yo te pido disculpas por el español, porque ni siquiera <laughs> llevo algo de portuñol. Así que gracias por ah. hacer el esfuerzo. Entonces vamos nos Todos esos años en Claxo ya da para comprender todo y hablar un poquito, ¿no? <laughs> saludar al equipo de Claxo, saludar a Karina. Y yo escuchaba o que hablaba Karina sobre la salud pública e podemos fazer um cenário muito parecido com a educação, né? com os ataques ao direito à educação na América Latina, as desigualdades. Então, na rede, estamos discutindo muito sobre as questões das de desigualdades, que sabemos que a desigualdade está eh, parte do capitalismo, pero el sul tiene diferencias, né? Tienen diferencias com como sabemos, como habla Boaventura de Souza Santos, que vai, vai estar aqui conosco, como falava Aníbal Quijano sobre a colonialidade, então, como falou primeiro Raul Prebisch, um argentino muito famoso, conhecido aqui, sobre a dependência. Então, vemos, temos que ter um, um, um estudo mais profundo sobre essas desigualdades, sobre as especificidades da região. E aí estamos em conversa com o Conselho Árabe de Ciências Sociais, o Conselho de África. Eh, são todos se hablam em inglês, então você também tem as dificuldades de idioma e também de compreender as dinâmicas dos, dos outros conselhos. Então, por aí decidimos no nosso primeiro trabalho, trabalho que vai ser apresentado na conferência, les invito, né? eh, para ver nosso trabalho sobre a educação superior, porque os outros consejos, tanto árabe como eh, de África, trabalham muito mais com o tema da educação superior. Né? Então, para nós outros encontrar um ponto comum foi a educação superior, a ideia do acesso à educação superior, a democratização do acesso à educação superior e como isso como um direito. Não? Né? Então, o primeiro ponto que conversamos esses dias é que o acesso à informação é difícil. Então, há muitos países que não disponibilizam seus dados. Então, a democratização da informação é um ponto para pelearmos, para lucharmos em en ideia do direito como um todo. Não só o direito à educação, mas o direito à informação. Incluso aqui em Brasil, eh, há pouca semana, o governo de Bolsonaro sacou todos os dados, dados oficiais da educação do sítio web. Então, aí vemos como é importante o direito à informação, como é importante esse espaço em Claxo, que temos é, um colega né, que falou muito bem sobre, nos explicou que lá a imprensa muitas vezes não explica bem né, sobre o que está passando. Então, se isso foi um primeiro, então vamos vamos fazer um recorrido de, de dados los países y vemos que muchos no, no hay datos. Entonces, hay mucha cosa que la UNESCO produce. Entonces, eso es un primer punto para la, las peleas. El segundo, pensar, por ejemplo, la forma de ingreso. ¿no? Por ejemplo, sabemos que en Argentina hay una forma de ingreso que es distinta de Brasil, que es distinta de Perú. Entonces, en ese grupo de Claxo está con nosotros Javier Campos, que es de Chile, está Patricia Ames, de Perú, né, que está com os outros, Noelia Henris e Mariana Palacios, que são de Argentina. Então, você também... Há outros colegas de Cuba, é, de Colômbia, que também estão nos ajudando nesse, é, nesse estudo né, sobre a América Latina. E aí pensamos também incluir as questões de la interseccionalidade de classe, de gênero, de, de raça, né, no acesso à educação superior. Né? Educação superior seria o topo do, do, acesso, claro que sabemos que isso depende de políticas da educação primária e secundária, sabemos isso, estamos é, eh, muito conscientes disso, pero ele, os dados da educação superior senalam muitas coisas em relação ao direito à educação. Né? Então, podemos nos apresentar um, um painel aí. Então, a ideia é que na conferência podamos apresentar nosso primeiro informe, informe né, sobre esses dados. Vamos também nascer na reunião presencial, na primeira presencial do grupo, é, um talher para intercambiar as formas de trabalho. E também temos uma ideia de fazer um manifesto aí, é, por ele direito à educação, poder involucrar sindicatos, movimento de estudantes, ampliar essa convocatória né, em todo que sai em todo o mundo, né? Porque a essa altura, Claxo já está em todo o mundo, não só na América Latina, mas como dissemos aqui em Recife, Claxo habla para o mundo. Aqui tem um programa de, de rádio que dizia Pernambuco hablando para o mundo. Então, podemos dizer que Claxo habla para o mundo hoje. ¿Eh? Me encanta eso, Sibele, te lo tomamos, tomamos este, eh, esa tomar, frase. Tomar. Nos encanta. Claxo habla para el mundo. habla para el mundo. Y, pensaba mientras que te escuchaba, digo, el primer dato, ¿no? Digo, qué difícil que es pensar en propuestas de políticas públicas cuando hay países que concretamente esconden los datos, por ejemplo, de lo sucedido durante la pandemia en el acceso a la educación. Es, muy difícil, es la mejor forma de que no se visibilice y no se pueda pensar en ninguna forma de solución, ¿no? Exatamente. Então, essa é uma desigualdade que está invisibilizada, né? Então, para mim, para mim, a primeira denúncia seria essa, né? A ideia de, de é, isso é o governo Lula insistiu muito em la democratização de la informação, de poner todos os dados em sitios web, em tudo, todos os dados, nossos sólidos, tudo está em sítio web, todos sabem quanto quanto ganhamos, o que fazemos, todo relatório de gestão, de atividades, está tudo eh, disponível para eh, encuestas, para investigações em geral. Eh, en relación a, esto que tú comentabas, eh, entiendo que las, diversidades de Latinoamérica y el Caribe con respecto eh, a África deben ser muy grandes, ¿no? Digo, de los primeros datos de aproximación que tú empiezas a tener. Imagino que después de la conferencia tendrán más datos porque ahí será un gran encuentro con la gente de estas organizaciones, investigadoras, investigadores. Pero ¿cuáles son los primeros datos? Porque ahí entiendo la potencia de la mirada del sur global, ¿no? del sur-sur, este, de no referenciarse con el norte, sino de pensarse eh, en las características del sur-sur, qué cuestiones hay para poder interactuar, digo, cuáles son los primeros datos que empiezas a encontrar, Cibeles, que pueden servirnos para por lo menos una, un primer pantallazo, una primera idea sobre lo que sucede y las cuestiones comunes. Eh, dividimos nuestro trabajo así. nosotros de Claxo vamos a investigar sobre América Latina, el Consejo Árabe sobre, bueno, cada uno en su región. E em alguma conversa vemos que há muitas dificuldades, incluso na internet. Por exemplo, hicimos uma reunião em Líbano que tínhamos hora para terminar a reunião porque a luz ia se apagar. Então, mira, aí desigualdades também se falou muito, por exemplo, em África, que há algumas políticas que há muito, muito clientelismo em políticas de acesso à educação superior. Então, se isso for alguma coisa que foram hablado assim na reunião, mas não são dados oficiais que pueda eh, eh, dizer hum, em realidade. Mas eh, esperamos que todos na conferência vão ver esse painel e aí podemos discutir um pouco e ver como estão os dados. A esse momento estamos, incluso, eh, eh, como se diz, coletando os dados, né, eh, fazendo os estudos exatamente por esse momento. Ela, creio que na próxima semana vamos fazer uma primeira reunião com informes e tudo isso. Então, o que lhe digo um pouco era para invitá-los, invitá-las para esse momento, para nos vermos. E estamos muito ansiosas, muito contentes com essa ideia de um encontro presencial, né? De, esse tempo todo, sem, todo virtual. Então, vocês eh, lhe digo para quem não foi que a conferência Claxo de Buenos Aires foi, como disse, estupenda, né? Aqui em Brasília dizendo ótimo, foi ótima, né? Então, vocês, alguns alunos, alunas aqui do mestrado que foram à conferência quedaram encantadas com com o Claxo, com a conferência, com todos os painéis, tudo isso. Foi bueno. uma experiência fantástica. Seguro, seguro será así y con el panorama de estar en LUNAM, digo, esta gran casa académica de Latinoamérica, de referencia a nivel latinoamericano y caribeño. Sibele, aprovechando tu experiencia, digo, tu conocimiento, vimos en algunos momentos de los últimos años en Brasil una preocupación grande con respecto a los embates, los golpes, el avasallamiento, el avance contra investigadores e investigadoras, contra los sistemas educativos de educación superior. Digo, ¿en qué situación se encuentra eh, en Brasil? Digo, ¿y cuál es el panorama hacia las próximas elecciones, de las cuales hay mucha expectativa, porque puede haber un cambio de signo político muy fuerte, ¿no? De una lógica de derecha, extrema derecha, eh, posiblemente con encuestas que están planteando un posible triunfo de, Lula da Silva, lo cual sería un cambio enorme en lógica eh, política, pero en principio, ¿en qué situación se encuentra la educación superior en Brasil después de esos embates que vimos hace un tiempo atrás y cuál es la perspectiva hacia las próximas elecciones? coto que además de ese, de ese fato sobre los datos, el Ministerio de la Educación está sin ministro. porque o ministro foi denunciado por corrupção, por eh, relações de clientela com pastores de, de igrejas evangélicas neopentecostales, para dizer que há evangélicas muito distintas. Então, aí eh, está eh, denunciado por isso, então o governo entrou em crise e estamos aí nessa, nessa situação justo agora. E dizer também que, eh, por exemplo, para este ano, o governo de diminuir o presupuesto em 800 milhões, milhões. Milhões, eh, perfeito, sim, sim. Milhões. Eh, então, a cada ano, se, a, se um toma os gráficos de, de, de dados do governo sobre financiamento, vai ver que no governo Lula e Dilma, os números crescem. Por exemplo, crescemos de 3,39 milhões em 2003 para 7 1.8 milhões em 2014. Então, é o tempo do governo Lula e Dilma. Então, é de 3 para 7 milhões. E agora, solo diminui. Não é? Então, diminui 800 milhões agora, mas a cada ano tem diminuído como milhões e milhões de recursos. Por exemplo, há um programa que eu estudei com uma, uma é, aluna de maestria, que é o Programa de Iniciação na Docência, que é um programa que tiene becas para estudiantes de licenciatura en las universidades y tienen becas para profesores en la educación básica. Entonces, para impulsar un poco la relación entre la educación básica y la educación superior. Entonces, ese programa estaba en 2014 con 90 mil becas. Ahora tiene 48 mil. Solo para tener una idea. Esse Isso era um exemplo, poderia tomar todos los programas, y hay programas que incluso no existen más. ¿eh? El programa de educación de tiempo completo, por ejemplo el ensino fundamental, se acabó. No se habla más sobre eso. Pero si Vele, digo, tú nos das un panorama con esto que dices, esto último que dices, hay programas que directamente desaparecieron. La sensación es que cuatro, cinco, seis, diez años más de gobiernos con estas lógicas de políticas es la destrucción de gran parte del sistema educativo público. ¿La intención cuál es? ¿Generar espacios dentro del privado? ¿Destrucción del sistema público? ¿Qué, entiendes que hay atrás de esta lógica de vaciamiento de los fondos para el sistema educativo? Incluso hay transferencias de recursos para eh, el sistema privado. Hay un un del Estado. Estamos como en los 90, del liberalismo extremo, e, además com um discurso muito conservador, vamos dizer, de ultraderecha, ¿no? É? do ponto de vista de, de la moral de, contra eh, la, identidades de género, contra, eh, contra las políticas, né? contra os movimentos sociais, e, pero o que é extremamente neoliberal extremamente. E há muitos recursos, e também há muitos dados de corrupção, de transferência de, de recursos públicos para eh, instituições privadas. Então, aí estamos que chamamos de um, governo neoconservador, porque é uma mescla de neoliberalismo com conservadorismo eh, cultural, se assim, podemos dizer assim. Incluso podemos evitar aqui ver nosso livro, que saiu por Claxo, responder aquele link. es el momento, Sibele. Sí, claro que sí. Tú tienes ahí el libro que, eh, han publicado por Claxo. Ahí Sibele, nos está pasando por producción para que podamos visualizarlo eh, en términos de, poder verlo. En segundos nomás, Sibele, vamos a estar hablando con Fernanda Pampín, eh, responsable de la producción editorial de Claxo, y esto es casi como un anticipo que ahí este, Guido está preparando para poder visualizarlo y poder mostrarnos la, página de este libro en particular, que Sibele, nos planteas un panorama realmente muy complejo, de muchísima preocupación, porque ahí es donde se entiende que no solamente es la lógica de una campaña política, con diferencias eh, y matices de cómo pueden ser las políticas, sino concretamente parece haber un plan muy sistemático de devastación y destrucción de la educación. Entonces, ahí el planteo es educación sí, educación no, parece más una consulta popular que un planteo sobre qué matiz se puede llegar a tener con respecto al educativo, ¿no? Sí. Y yo quería, por ejemplo, lhes contar, lhes comentar que no tempo do governo Lula, por exemplo, na educação superior, tivemos uma construção de 164 campi universitários, como 15 universidades novas, com 161 cidades no interior do país, nas regiões mais pobres, que chegou a universidade, a educação superior. na né? educação superior gratuita, pública, de qualidade, incluso com docentes novos, com concursos, né? Então, por aí se ampliou muitíssimo também o financiamento e também o eh, acesso à educação superior no governo Lula e Dilma, né? Então, se ampliou muitíssimo e o que vimos agora é uma redução drástica do, do, do, do pressuposto. Né? E aí, nesse livro, eu recomendo para, para finalizar que há vários é, artigos de vários países, né? E que foi publicado por Claxon, né, pelo nosso grupo de trabalho, Políticas Educativas de Direito à Educação, e aí sobre sobre Brasil, Peru também Uruguai, que também está passando um momento complicado, e, e aí outros colegas que, que nos brindaron eh, con sus Ahí, ahí Sibel, entonces, eh, solamente repetir el nombre para poder saber el libro que se encuentra dentro de la Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Si nos reiteras el nombre, así podemos, eh, se lo puede descargar la gente, puede ir a buscarlo. Sí, se llama La retracción del derecho a la educación en el marco de las restauraciones conservadoras. ahí estamos. Eso Pero, mismo, ahí estamos viendo. Coordenadores del grupo, Nora Gluz de Argentina, yo y Rodolfo Elías de Paraguay. Y aí um montão de gente que escreveu sobre seus países que, que vale a pena um pouco. Bien, Sibele, Te agradecemos enormemente, estaremos muy atentos en la conferencia, seguro nos vamos a encontrar cuando estemos en la conferencia para hablar este, mano a mano con respecto a esta red de conocimiento sobre el derecho a la educación desde el sur global que tú nos has presentado aquí, de las cuales estaremos muy ansiosos en poder ver estos datos que nos permitan interpretar, porque con estos datos como los que tú nos decías recién, se puede entender la profundidad del daño que pueden generar determinadas políticas públicas o la falta de ellas y también el beneficio que pueden tener otras políticas públicas. Así que, Sibele, muchísimas gracias por este encuentro este, y por, por, la posibilidad de acercarnos a esta nueva red de conocimiento sobre el derecho a la educación desde el sur global. Gracias por el encuentro, Sibele. Gracias a ti. Sibele Rodríguez, ay, felicitaciones por Portuñol, ¿eh? Yo quiero hablar también. Yo <laughs> espero en la conferencia llegar a hablar portugués como tú hablas. Muy amable, muy amable. <laughs> Bueno, Sibele Rodríguez aquí con nosotros en el InfoClaxo, la posibilidad de conocer esta nueva red de conocimiento que evidentemente va a tener la presencia de gente eh, no solamente de Claxo, sino también del Consejo Árabe de Ciencias Sociales y del Consejo para el Desarrollo de Investigación en Ciencias Sociales en África.